Pachnidło. Akcje, w których pachniało bramką. No i to, i będzie gol, teraz myślicie? Ach, ma piłki. Można grać bez ochraniaczy? No można. Można? Jak sędzia nie widzi, to może. Chyba nie można. Cyrkowców, co potrafią, to nie jest do nich. Nie będzie. Ach, Co tam jest? Y, ferma jajkowa. Wow. Jakaś Nie gadał, nie dałem mu... No, ale minął się z piłką. <laughs> Do czego wygrać, no. Jeden. Celował, celował w typu.